Egunon. Bueno, egunon hori gaur amabi urte. Eh, gaur eh, bezalako egun batez, eta atzo bezalako egun batez ere, batu ginen, eh, ona ariatzara batu ginen eh, Euskal Herriko, Ezkerreko, independentistok. Eta ez zaigu damutu, eh, arrezkero, gune hau, espazio hau, espazio simboliko bihurtu zaigu guri ere. Eh, gauzat kontatuko dizuet. Bilbotarrontzat, areatza, arrazoi askoren gatik, ekonomian, politikan, kulturan, e, pisu simboliko handia du. Adibide bat, biltzen ziren gari batean Antonio Trueba, Unamuno, Ramiro de Maestu Gasteiztarra, Tilo, Zuaitz, Famatura, biltzen ziren ona. Han egin zuen Robert Kappa argazkilariak, ba, Bilbo Gerra Zibilean erretratatzeko balio izan zuen argazki famatu bat. Eta han ere, e, han zegoen lehen Torrontegi Hotela, hamen zegoen Londres Hotela, Torrontegi Hotela, eta han Arana Hotela, atletikek e, zea garaipenak ospatzen zituen. Bueno, men rollo, total, Torrontegi Hotelean, eh, Gernika bombardatu zuten, egun berean, ba, George Stier, <clears throat> Eh, kazetariak jakitzuen Gernika bombardatu zutela eta lau aizetara zabaldu zuen. Gaurko lendabiziko gonbidatua aurkezteko e, <clears throat> lotu nahi dut espazionekin. Ze hemen ere gertatzen da komunitate honetako ospatze simbolikoa, alegia, azte nagusia, Bilboko jaiak. Eta Bilboko jaietan, hainbat hain egunetan montatzen dugu, alako hiri portatil bat, non geuk ezkera bertzaletik eh, aldarrikatzen ditugun eta defenditzen ditugun balioak, ideak, jokaerak, nagusitu eta proiektatzen diren, eta balio horiek dira, berdin dit, elkartasuna, e, eh, ausolana, feminismoa, elkarren arteko zaintza, eta bar, eta, bueno, gure lehendabiziko gonbidatua e, eh, balioi guztiak <clears throat> gorpuzten ditu eta kemelio konpartzeroa da txomin barullo naritzen da laguntzen honetan edo honetan eta Carlosekin eta Garazirekin eta Okenerekin eta Gontzalekin eta Angelikarekin eta Jabotzarekin eta beste herritar konprometiturekin batean, aurkeztuko da, maiatzaren hogeta sortzian, hiri honetako <clears throat> hautezkundetara. Txalo bero bat, Maria del Rio, Pereda entzat. Eskerrik asko lutxo, eguer eta ongi etorriak bueltan, ez? toki simboliko honetara lutxok esan duen moduan. Zuetako askok bezala, e, pentsatzen dutia gehienok, duela amabi urte ere hemen egon nintzen. Garai hortan ez nuen parte hartzen eh, bildu osatzen zuten alderdietako baten, baina herritar moduan eh, etorri nintzen, demokrazia e, eske, ez? eskatzen zuen gazte eta feminista baten moduan eta zirrarak batu genituen, ametsak bildu genituen eta olatu erraldoi bat osatu genuen. Gure herriaren etorkizun politikoan eta baita sozialean eragin handia izango zuena. Amabi urte pasa dira eta maite dugun Euskal Herria honen alde lanean jarraitzen dugu. Eta nik uste beraz baditugula posik eta benetan arro sentitzeko arrazoiak. Hace ya eh, medio siglo, desde que la juventud revolucionaria francesa en aquel mayo del 68 gritara eh, pavé la plage», <laughs> eh, hau da, bajo los adoquines una playa. Eta guk ere, gure iraultza, nuestra revolución, la, revolución que suma la izquierda soberanista vasca, también comenzó en lo que antes era una playa, aquí, en el Arenal. Pero lejos de apagarse como aquella las pocas semanas, 12 años después, seguimos aquí y con la misma determinación. Y eso que jamás nos lo pusieron fácil, la vigilia que estamos recordando es un ejemplo de aquello, pero es verdad que quienes conformamos EH Bildu no, lo hacemos porque sea fácil, lo, hacemos porque es difícil. Porque lo fácil es eh, resignarse y renunciar, y lo difícil es rebelarse y construir. Porque lo sencillo es detenerse y dejar morir, mientras que lo complicado es cuidar y dotar de vida. Y por eso estoy tremendamente orgullosa de estar rodeada de gente a la que nos gustan las cosas difíciles. Amaitzera noa, badakit gaur beste batzuk entzutera etorri garela, baina bukatu nahi dut, eh, bueno, ba, gogoratzen ez, lutzok esan dakoa, eh, Bilboan fokua jartzen, eta pentsatuz, ba, maiatzean, seguru e, berri posgarriak izango ditugula. Baina horretarako gauza zaiak egiten jarraitu behar dugu, jarraitu behar dugu lanean, gure herriaren pasarterik onenak oraindik etortzeak datozelako. Beraz, gure urrengo erronka izango da maiatzaren hogeta sortzian beste gau magikoa bilakatzea. Zegi lanean eta gora Euskal Herria bildu. Ezkerrik asko, ezkerrik asko, Maria. Bueno, nik ura behar dut, bestela zikatu iten zaite estarrea. Bueno. Ba, eskatu didate, orain dela amabia urteko gau hartan pixka bat murgiltzeko. Nik imaginatzen dut, hemen zaudeten guztiok, oso ondo gogoratuko duzuela. <clears throat> Ni adibidez gogoratzen az, plaza eliptikoan egitekoa zela, baina azkenia horri ikusi zen jende pilo eta horriko zela, eta zakit azken azken orduan, ona mugidu zen. Gogoratzen az, mobilizazioak izan zirela, baionan eta iruñan egun berean. Eta gogoratzen naiz, aste hartan, mobilizazio ugari egon zirela Euskal Herri osoan, justo egun batzuk lehenago Espainiako ausitegi nagusiak beto jarriolako jarri ziolako e atze bilduri. Gogoratzen az, hemen dagoen pertsona batek justo ordu bete lehenago deitu ziala eta zan zidan, aurkeztuko duzu hau, edo, bueno, pues vale, eta, eta aldu nintzen, eta gira zateko, enekien zerrezan. E, bueno, aurrera ingenuen. Gogoratzen naz, ostegunean, maiatzaren bostean, ezeri ginela hor, eta zutitu ginen maiatzaren zeian, ostiralarekin. Ostegunean, amaika la jende guzti altzatu zen, ja pentsatzen, e, konstituzionalak oneritzi menzabuela, baina, bueno, faltzalarma izan zen. E, konstituzionalak oneritzi eman zuen, osteguneko <clears throat> gauerdia pasata. Justo hogei minutu pasata. Bale, gogoratzen naiz gauza askokin. Gogoratzen naiz, batez ere, gaugiro edarra zeola, oso oso temperatura gozoa zeola, eta bat zegoela indar bat, ikusten zan, indar bat, barne indar bat, eta nik esango nuke hori dela esker independentistak beti eukiduen eta izango duen barne bulkada geldiezin bat. Eta gogoratzen naiz, posarekin, osteko posarekin. Posa rarua, baina posa azken batean. Eta egia esateko ez nintzen gogoratzen, baina esan didate, akordatzen naiz jendeak atzikitzen zituen afitzekin. Hautezkunde demokratikoen alde ilegalizaziorik ez. Akordatzen naiz aurpegi askorekin, beste askorekin jasaz gogoratzen. Akordatzen naiz adibidez, Martin Garitanorekin, hamen zegoen, eh? bueno, hor, hor zegoen, bat zegoen justo, holtza bat, honen berdintxua. Eta Martinekin gogoratzen naiz, batez ere, amaieran, gore Euskadi askatuta, oiukatu zuen. Gogoratzen naiz zurekin ere, eh? peio urizarrekin ere gogoratzen naiz, oltan zegoen. <clears throat> Oskar Matuterekin ere, eta gaur gure artean hemen ez dagoen aitziber ibaibarriagarekin. Dandanak, amabi urte gazteagoak, baina gaur egun guapoagoak, eh? Hoi bai. Hiru alderdi egon ziren ehatze bilduren munduratze haren atzetik. Sortu, alternatiba eta eusko alkartasuna. Bueno, esaten zan, alternatiba Eusuak hartasuna eta independenteok. <clears throat> Ze sortu justo, sorturi atea sarratu zizkioten, hausitegi nagusiak, urte hartako martzoan, eta legalizatuko zen urrengo urtean. Baina hala ere, ehatze bildu gai izan zan, egun gitzitan, eta traba askorekin, esaten zan, kasik berrogei mila lagun ezin zirela zerrendetan egon, irureun hautagaitza aurkeztu zituen. Bueno, ba, gaur gurekin ditugu hiru alderdi hoietako ordezkari nagusiak. Urbil zaitezze mesedez, Arkaitz Rodríguez, Eva Blanco eta Oskar Matute. orden egokian jarri zaetela. Osondo. Gora protokoloa. E, arkaitz, e, zurekin linda bizi. Bueno, orain dela mabi urteko gau hartan, espetzean zinen, espetzean zenbiltzen. Nola bizi zenute espetzetan ehatze bilduren sortze ura, munduratze ura? Bai, bai, gogoan dut, ondo gogoan ere espetxean, bueno, azteko emozio denak eh, amplifikatu egiten dira, ez, eh, ikaragarri. Eh, zori txarrez eh, albiste honak ez dira ugari izaten, eta alakoek eh, bizitza eh, ematen dizute, ez. Orduan gogoan dute, bueno, bai, Arnaldo eta Bioke logroñon geunden, logroñoko espetxean, bosgarren moduloan, eh, gau hortan, pentsatzen dute, bueno, beste jende asko eta asko bezalaxe ez, pegatuta egon ginen e, telebistari, oso berandu hartu genuen lo. Gogoan dut nola, bueno, albistea jakin orduko, ez? E, ba, lehioa, lehiora atera eta oiuka, ez? E, eh, izketan aritu ginen, ez genuen deundelako ziega berean, ez? E, elkarren handi gertu ere. Eta gogoan dut e, urrengo goizean, ez? E, bueno, ziegak ireki orduko, ba, nola elkar besarkatu genuen eta eta elkar zorion du ere, bai, ez? azken batean, bueno, gu e, espetxean geundelako, ez, e, ba, bake apustu bat egiteagatik, herri honetara bakea eh, ekartzen saiatzeagatik, eskena toki ez, e, arras ezberdin bat e, eraikitzen edo posible egiten saiatzeagatik, eta non baite albiste horrek ez, bilduren e, legeztapenak eta bereziki, bueno, ba, gau horretako, argazki horrek, ez, jendearen eh, aurpegiek, jendearen eh, irribarrek, konstatatzen zuten eh, apustu horren zuzentasuna, apustu horren arrakasta, eta apustu horren potentziala, ez. Gogoan dute horren ostean, ospatu ere egin genuela, ba, espetxean alako gauzak ospatzen diren bezala, ez, e, ba, ekonomatoko azeituna lata batekin, eta alkoli gabeko garagardo pare batekin, ez. Eta horrez gain gogoan dut ere, ez, e, eh, urrengo bueno, minutu, ordu eta, eta egunetan, ba, luz, ez, e, aritu ginelako, ba, bueno, e, albiste horrek, ez, e, urratxo horrek zabaltzen zuen eskenatokiaz, eta eskenatoki horretan, ez, e, egin beharrekoaz, e, etorkizunaz, ez. Gogoan dut hori, bi, bi eta do bi gogoeta, do bi sentimendu partekatu izana, ez, e, gure artean. Lehena, e, arrotasunarena eta eskeronarena, arrotasuna eta eskerrona lehenik eta behin bildu, ez? Ondoren amaiur, eta azkenik EH e bildu posible egin zuten eh, alderdiekiko eta eta alderdi hoietako jendearekiko, ez? Alternatibako jendearekiko, Eusko Alkartasunako jendearekiko, eta baita e, aralarko jendearekiko, ez? Eh, ondoren haiek ere batu baitziren, ez? proiektu honetara. Arrotasuna eta eskerona ere sentitzen genuen, e, gau horretan, ez, e, bueno, bildu berri hori eta bildu sortu berri horri aurpegia jarri zioten e, lagun hoiekin eta, bueno, zerrendetan, ez, agertzeko konpromisoa hartu zuten e, milaka e, persona hoiekin, ez, ez baitzen e, egoera samurra, ondorioak ere, e, ez baitzitezkeen, ez, samurrak izan, zorionez, e, gauzak ondo joan ziren, baina momentu horretan kompromiso hori hartu beharra zegoen, ez? Eta esan bezala, hemen eunka milak alagunek eh, hartu zuten, eta horrek eh, ba, sekulako bueno, arrotasuna eta, eta eskerrona eh, eragiten zigun, ez? Eta azkenik, arrotasuna eta eskerrona, ba, herri honekiko, ez? Gu konbentzituta geunden, konbentzituta, hemen egon bazegoela, ez? E, herri bat, ez? Eta gau horretan garbi ikusi zen, ez? Hortz egoen beste behin ere herria, herria beti boltatzen da, ala dio eh, esaerak, ez? Eta gau horretan argi konstatatu genuen hori, bazegoela, badagoela, herri bat, beste oinetako batzuekin, baina betiko, ez, eh, ibilbidea, herri honen eh, askapen nazional eta sozialaren ibilbidea, azken muturreraino e, ibiltzeko prestu, ez. Azken hausnarketa gogo eta bat ere partekatu genuen, ez, e, aktualidade bizikoa dena, eta da, estatuak boteretsuak direla, baina ez garaite zinek. Zerbait erakutsi baldin bazuen eh, gau horrek, hause izan zen, estatuak boteretsuak dira, baina ez garaite zinek. Horregatik, eta bukatzeko, bueno, gara hartan preso ginela, ez, eh, esaten eh, hasi gara, gaurkoan besarka da bat, musu bat, bidali nahi diete, oraindik ere preso diren e, horiei, beraien zenidei Eta orain esan berri dudan hori, esango diet, estatuak boteretsuak dira, baina ez garaitezinak. Mobilizazioarekin, antolakuntzarekin, konpromisoarekin eta elkarlanarekin lortuko dugu, ez egin zalantzarik, pakea, lortuko dugu askatasuna eta lortuko dugu preso, ieslari eta errefuxatu politikori gabeko etorkizun bat. Eskerrik asko. Eba, ongi etorria. Amabi urte. Eta <clears throat> amabi, urteko ibilbidean, ba, imaginatzen, gora bera asko biziko zenituzten. Orduan galdera da, ibilbide luze, edo luze, edo labur, honetan bizi, bizitakoetatik, zer sentiarazten zaitu arro. Ez, orain bai. Bueno, bai, egia da. Gora bera asko egon dira, e, mm, ibilbidea luzea izan da. Ez zain luzea, baina bai oso intensoa. Eta intensoa izan zenez, intensoa denez, ba beti daude ostopoak, beti daude gora berak. Arri batzukin e, topatu ginen, txikiak, haundiak eta arraldoiak. Baina arri guztien gainetik, bueno, ba, ilusioa zegoen eta badago, proiektua zegoen eta badago, Eta nik ere gogorra, gogorra ekarri nahi dut gau hori. Eh, bien nintzen egon holtzan, beste pertsona batzuk izan zineten hemen, Peio, Martin, Aitziber, Zuzeu eta Oskar, ni beste aldean egon nintzen ezerita. oren gogoratzen dut eta olioi perdia eh, jartzen zait. Eta egia da, sentimendu pilo nastu ziren horez, eh, aserrea, amorrua, tristura, baina batez ere ilusioa eta ilusi horrekin jarraitzen dugu eta hori oso oso importantea da eta harro nago horretaz. Arro nago ze bere garaian, bueno, independienteak eh, alderdi politikoak ere jarri genuelako dana bai gainean proiektuaren alde sinisten eh, genuelako eta sinisten dugulako eta oso harro nago horretaz. Baina ipatu behar da baita ere, badakit, bueno, eh, beti aurpegia gaudela, aurpegia ezaguna gaudela men, baina txoko askotan, auzo askotan, herri askotan kriston lana izen, e, garai hartan egiten da gaur egun ere, baina batez ere garai hartan egiten zen kriston lana autoeskunde programaiteko, zerrendak egiteko, kanpaina prestatzeko, ezberdin artean elkar lana izan zen, eta ados jarri ginen ze oso errez alfombra gorri bat geneukalako, ez? Dana eginda zeuelako behin erabakia hartuta. Arronago, eh, e, bueno, ehatze bilduan hitza dalako, eta niztasun hori lortzen da alderdi hori esker. E, niri, e, eh, nia zerretzen azpilo esaten didanean, e, Euskal Kartasuna ehatze bildun dago? Ez ez, Euskal Kartasuna ez dago ehatze bildun. Euskal Kartasuna ehatze bildu da, sortu da, alternatiba da, bere garaian e, aralar bazen, gehi e, alderdian ez diren egonera alderditik etortzen ez diren pertsona askotasko. asko hori da EH Bildu eta hori da anistasuna eta hain importantea da horregatik, ez? Eta oso harro nago horretaz. Eta oso harro nago baita ere, bueno, bere garaian landatu genuen hasi hori, e, orain bihurtu dala izugarrizko baso erraldoian. Landatu genuen hasia eta oin baso erraldoia gara gero eta zuaitz gehiago gaude, eta gero eta gehiago izango gara eta Euskal Herri, zazpi aldetako Euskal Herri independiente, eskertiarra, aurrerakoia, e, feminista, gizarte politikan eta justizia sozialan oinarritutako Euskal Herri hori lortzeko, EH Bildu tresna bakarra da eta oso oso arro nago horretaz. Ezkerrik asko. Mi azker, Eba. Bueno, arkaitz aste edo azira harta murgildu da. Eba, onainoko bidean lagundu digu. Eta zu, Oskar, e, hau ematen du roi ebersolariz. Etorkizunari begira jarriko zaitut. Etorkizunari begira. Ez. Nere galdera da, nola irudikatzen duzu EH Bilduren etorkizuna? Ba, eguerdion, eh, garaipena lortzen, dudarik gabe garaipena lortzen. Eh, me toca hablar del futuro y no tengo ninguna bola, pero yo, creo que, es justo reconocer de dónde partimos. Y yo creo que aquí oficialmente empezó todo. Yo creo que casi en un escenario muy parecido a este y quizás un poco girado hacia ahí. Y la verdad es que me siento viendo aquí a, Pello y a Martín un poco el último moicano de, esa noche, ¿no? Pues yo estaba subido a este atril también diciendo no sé qué cosas. Pero yo creo que, que el futuro es nuestro porque el futuro lo hacen los pueblos. Y yo creo que desde esa noche hemos sido fieles a, lo que nos hizo subirnos a esta tarima y a lo que nos hizo empezar lo que algunos entendían que era una campaña electoral, pero que para nosotros era el inicio de un camino. El inicio de un camino que nos llevara a alcanzar el poder para devolvérselo a la ciudadanía, para devolver el poder al pueblo. Y el objetivo, o digamos los, los carriles por los que queríamos que transitara este experimento que, que se llamó Bildu primero, que luego fue a Mayura, unas generales, y después Euskal Herria Bildu, eh, tenía muy claro que tenía que ser un proyecto útil, que no nos valía solo con ser la reserva espiritual o el espacio de autodefensa de la izquierda soberanista e independentista vasca, sino que teníamos que ser capaces de pasar a la ofensiva, ser capaces de recuperar espacios y de eh, pelear los espacios de poder a aquellos que los han tenido siempre, sino durante décadas, incluso para señalar lo que pudiendo hacer no hacen. En segundo lugar, porque nosotros ya hace 12 años, yo sé que ahora está más de moda, desde hace un año, aunque estén sus peleas, ya nos planteábamos que lo que había que hacer era unir a la izquierda vasca, y había que sumar las fuerzas de la izquierda vasca para hacer eh, que el instrumento, que es Euskal Herria Bildu, fuera más potente. Y yo creo que en ese carril tenemos que seguir avanzando. Es decir, el carácter de utilidad de Euskal Herria Bildu, Euskal Herria Bildu no es solo el espacio en el que nos sentimos cómodos, sino que es la herramienta que nos hace empoderarnos y empoderar a nuestra sociedad frente a quienes nos quieren impedir eh, que decidamos libre y democráticamente lo que queremos ser, frente a quienes nos quieren imponer eh, una línea de pensamiento único que nos dice cómo nos tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar y a quién tenemos que amar. Y sobre todo tenemos que ser eh, capaces de atrevernos de atrevernos, y yo creo que Euskal Herria Bildu lo hace, de atrevernos a pensar que este país es tan nuestro como de cualquiera y que este país va a estar en mejores manos si está en las manos de las clases populares de este país que si está en las élites centradas en los consejos de administración de torres muy altas como una que hay por ahí de Iberdrola. Y esa es la, dinámica que vamos a seguir y yo creo que es la dinámica que en Euskal Herria Bildu se tiene interiorizada y es la que nos puede llevar a la victoria. Y yo creo que si aquí empezó todo, aquí también hay que empezar la nueva eh, fase de Euskal Herria Bildu que nos lleve a alcanzar más poder. También en Bilbo, aunque parezca un, sitio difícil, para Euskal Herria Bildu tenemos que empezar a recuperar posiciones y a quitarle posiciones con María, con Garasi, con Jabocha, con la gente que va a la lista, para recuperar todos esos espacios de poder. Y la última idea que, que quisiera transmitir es una que no en ese momento ya venía de antes, pero seguimos teniendo muy presente porque nos la mandaron en un audio, porque no podía estar presente, y la pusimos en un meeting. Creo que a la persona que nos mandó el audio le supuso algún castigo en el centro penitenciario mandarnos ese audio, pero nos decía algo que tenemos grabado a fuego, que es que no nacimos para resistir, que nacimos para vencer y que vamos a vencer. Bueno, eta orain, bueno, baina leno, txikitan egin zirela, gogoratu naiz, gogatzen zarete orduko sintoniarekin. Bildu gara, bildu, gogatzen zarete, ez da? Bai, hori, aitor eh, Gorosabelek, apa, aitor gorozabelek, zutagarreko aitor gorozabelek, eta miren amuriza komposatu zuten eh, sintonia ura, eta nola baitere gau hartatik e, irten zan, letran esaten zan, gau amaitu da ez gaituzte izildu. Ba, bere alaz izen kanpaina, beken egin zen handik egun batzuetara ekitaldi erraldoi bat eta bikek josuten. Bildu egin gara, batetik, gara bildu, bildu gara bildu, bildu, ehatze bildu. Eta zein egokien ehatze bilduren proiektu politikoaz berba eiteko bere koordinatzaile nagusia baino Arnaldo Otegi mesedez, Guardión Bilbo. Hemen ongi aipatu izan dudan bezala arkaitzek eta orkezleak ere aipatu du. Gu fisikoki ez geundela hemen gau hartan, kartzelan geunden. Gu kartzelarekin batzuk, Euskal Herrian askok, badaukagu oso harreman berezia. Eta horrekin hasi nahiko nuke. Nere etxean, adibidez, argazki albunak errepasatzen direnean, nere seme alabek txikitatik, bero zain txikitatik, argazki bat ikusten dutenean familikoa eta ni ez nago, segituan ez dute, ba, aita kartzelan egongo zen. Bai? Eta hori tokatzen da urtez urte askotan, ez? Eta gero badago beste gauza bat aipatzeko kartzelari buruz eta kartzelatik ateratzen ginenean askotan galdetzen ziguten kartzela zer da eta ez da erretza planteatzea kartzela bat zer dan eta behin errefusiatu siriar bati entzun nion errefuxiatu kanpo batean zegoela, esaten zer da errefuxatuen kanpo bat? Errefuxiatuen kanpo bat da egun bat etengabean errepikatzen den toki bat. Beti egun berdina da. Eta hori da kartzela. Zorionez, gaura ezberdina izan zen guretzat. Arkaitzik aipatu du. Oso ezberdina, eta hori guretzat oso oso importantia izan du zen eta postu gintuen eta zentzu horretan oso eskartzekoa zen, egun horretan monotonia, nola baitere apurtu egin zela. Kartzelako ez bakarrik gure ziegetan, baizik eta Euskal Herriko eta Estadu Espainoleko eta Frantseseko kartzela askotan. Ez? Zer egin genuen gau hartan, magia egin genuen gau hartan, erditze bat posible egin genuen gau hartan. Gau hartan etxe bat eraiki genuen, babestoki bat. Gau hartan eskaintza bat loratu eta eraiki genuen herri honentzako. Aberri askatasunean eta berdintasunean oinarritutako etxe bizitza bat egin genuen. Denentzat irekia, borondatezkoa, militantea, konprometitua, herri honekiko leiala, herri langileekiko konpromiso ugari eta toki askotan frogatu duena. Aquella noche, que es una noche en la que también cabe recordar, y luego me referiré a ello, que 11 personas en Madrid decidían si sí o no los vascos en nuestra nación, en nuestra patria, en nuestro país, podíamos presentarnos o no a unas elecciones, en aquella ocasión histórica lo que hicimos fue construir una casa, un frente amplio, con un programa de mínimos, hay gente que ahora cree que eso son cosas de mucha actualidad. Hace mucho tiempo que estos partidos políticos, junto a Alar, hicieron posible una cosa que en este país no suele ser fácil de hacer, y es ponernos de acuerdo entre diferentes con programas de mínimos. Y eso solo se hace si se tiene la suficiente responsabilidad con el país, si se tiene la suficiente conciencia del momento histórico y si se tiene la capacidad de entender que esta casa no son unas siglas políticas. Esta casa es un proyecto para el país, es una oferta para el país, es una invitación para el país, para hacer un país mejor, más justo y más libre. Eta zenba gauza egin ditugu, ordun dikona. Ego Euskal Herriko biri buru gobernatu ditugu. Hainbat eta hainbat proiektu jarri ditugu mai gainean. Amerikanak ere jartzen ditugu, aspaldi gaur ere kriston beroa dago eta jarri dut, bestela beste batzu zertaz hitz dute. Proiektori gabe daudenek, alako tontak eritaz hitz egiteko beharra dute. Guk ez, guk hitz egiten dugu, herriari eta herriaren zat gure proiektu politikoaren inguruan. Eta azkenean, onartu egiten dugu herriak erabakitzen dula. Ta herriak azken finean bakoitza jartzen dula bere tokian. Eta guretzat hori horre bada, guk hori kiroltasun demokratikoarekin hartzen dugu. Ez da guretzat arazo bat. Guk babesleku bat, eskaintza politiko bat, etxe bat, eta proiektu eta elmuga bat eskintzen diogu gure herriari. Gure herriari dagokiolako bide bat egitea. El proiektu de H. Bildu, no las siglas de H. Bildu. El proiektu de H. Bildu es el proiektu que hay que batir, que hay que socavar, que hay que debilitar por tierra, mar y aire, permanentemente, pero no combaten unas siglas políticas. Eso sería lo de menos. Lo que combaten es un acuerdo y un proyecto que no cuentan con el favor ni de los poderosos ni de los grandes medios de comunicación, porque el nuestro es un latido del pueblo, es un latido popular, es una mano tendida para hacer un camino de liberación nacional y social Y es un puño cerrado que se ha construido con honestidad, con compromiso y con lealtad con el pueblo trabajador de este país. Eso es EH Bildu, mucho más que una sigla política. Eta batzuk horregaitik, oraindik ere badute amets bat, eta da Euskal Herria Bildu igatzea, Euskal Herria Bildu ahultzea, eta kasu horrekin, zen eta orain dela gutxi jakin izan dugu, alderdi popularreko nagusia fiskalak eta fiskal ezbreinekin bildu egin dela Madrilen. Eta zertaz hitz egin dute? Ea txebilduta hitz egin dute. Ea Bildu da beraientzat, beraientzat arriskurik nagusiena. Eta zerretik gera arrisku bat beraientzat? Guk, beraiek inposatutako, berrogei urte luzez inposatutako proiektu politikoaren kontra gaudelako. Guk, herri hau antolatu egiten dugulako. Guk herri honi kontzientzia ematen diogulako. Guk herri honen kontzientziarekin gauzak aldatu nahi ditugulako. Horregatik igatu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko. EH Bildu eta bere proiektua oso, oso sustraitua dagolako gure herrian. Por eso, como decía Oscar, hay que seguir haciendo camino, sin perder nunca la sonrisa, porque desde nuestro punto de vista, como en aquella noche, la izquierda independentista vasca también es capaz de hacer magia, de hacer magia popular, de hacer, como decía Arcaiz, doblar la mano a estados que son, sin duda, muy poderosos. Eta da, aurrean zehar daukagun lana, ostopos beteriko lana dela, noiz ez da izan horrela, noiz ez da gaude, Eta gau hartan bezala, gau haretan magia egin genuen, magia herritarra, euskal magia herritarra egin genuen. Eta bezarkatu ginen, eta negar egin genuen, eta barre egin genuen. Eta guztiori posible egin genuen gau hartan. Ni konbentzitutan nago, konbentzitutan nago. Datorren hogeta sortzian, gauza bera egingo dugu lain baterri eta hirietan. Magia egingo dugu berriz ere, hainbat eta hainbat herrietan, eta negar egingo dugu. Zoriontasunak ematen duen negarra, eta barre egingo dugu, eta besarkatuko gara, eta berriz ere datorren egunean aurrera egingo dugu. Horregaitik, maiatzaren hogeita sortzian, behekoek irabaziko dute. Behekoek irabazi dute, eta jai herritarra egingo dugu, hainbat eta hainbat tokitan, eta datorren egunean berriz ere lanera. berriz ere herri hau eraikitzera, berriz ere herri Aquella noche, mira que tenemos capacidades, pero aquella noche hicimos magia popular. Magia popular euskaldun, euskaltzale, independentista, soberanista, feminista, ecologista y de izquierdas. Frente a 11 personas que decidían en Madrid si el independentismo se presentaba o no en estas elecciones, como si el independentismo necesitaría el permiso de nadie para poder presentarse en este país. Hicimos magia popular y nos abrazamos en este arenal y lloramos de alegría y también nos reímos y también nos felicitamos por el trabajo que habíamos hecho. Yo estoy convencido de que en los próximos meses y años habrá muchos obstáculos en el camino, pero este es un camino que hay que recorrer y estoy convencido y convencido, pero profundamente, que el próximo día 28 nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a reír, seguramente vamos a volver a llorar de alegría en muchos pueblos y plazas de este país. Estoy absolutamente convencido de que el próximo 28 ganamos los de abajo, ganamos los de abajo y que convertiremos el país, en este caso el sur del país, en una gran fiesta popular. Eso es lo que hay que hacer posible. Y el día 29 todos y todas al tajo, otra vez, porque esto no acaba hasta que seamos una república popular, una república vasca de iguales desde el Ebro hasta la Dur. Y ese es el camino que hacemos sin perder la sonrisa. Kirolta es un democrático arequín. Gu pozik egiten dugulan, gu postasunez egiten diogu aurre estadue, guk irribarra galdu gabe egiten diogu aurre zailtasun guztiei, kartzelei, erbesteari, deneri, zerraitik, badaukagulako kompromiso bat herri honekin, eta kompromiso hori gauza guztien gainetik dago. Horregaitik, hogeta sortzian, herri festa egingo dugu. Bekoek irabaziko dugu. Abertzaleak, independentistak, ezkerrekoak, eta hogeta beratzean, bidean jarraituko dugu, azken helburuak lortu arte. Beraz, animo asko eta utxi goiari bukatzeko Martinek bota zuen oiuarekin bukatu nahi du. Entzun gaitzatela ongi, ongi, denek, parean daudenak, komunikazio medio haundiek, boteretsuek, entzun gaitazela oso ongi. Gora Euskal Herria eskatuta!